آدم بهپوله که میشناسد همشیره گم همشیر بیپولیه گام گفته است بیپولیه همشیره گم گفته است اونجا پول های پول توپ کلاسیم لازم دلار چند منی می نیزم اتوید می نیزم اتوید نی من گفتم خیلی گفتم پول دارا که آشنا گفته امی خیلی که منانده